hey guys welcome to my channel Royal Touch for you आज हम सीखेंगे कि किस तरह गोकेनो डॉट कॉम से फ्री प्राइजेस एंड गिफ्ट्स मंगवा सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो हमें गोकेनो डॉट कॉम पर साइन अप करना होगा तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंटरनेट कनेक्शन यानी ब्राउज़र एंड ईमेल एड्रेस ये तीन चीज़ें कंपलसरी है तो आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उसे ओपन कर लीजिए Chrome Internet Explorer and etcetera मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स है तो मैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र ही ओपन करूँगा तो चलिए है गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे तो चलिए हम ओपन करते हैं हमारा ब्राउज़र गाइज हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है हम यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे गो कैनो डॉट कॉम गो कैनो डॉट कॉम आप देख सकते हैं इस तरह से टाइप कर लीजिए इसके बाद में दोस्तों हमें इसे सर्च करना होगा इसे ब्राउज़ करना होगा तो मैं इंटर दबा के इसे ब्राउज़ करता हूँ तो चलिए देखिए हमारी इस गोकेनो डॉट कॉम वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है आप देख सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह से है वेबसाइट का इंटरफेस किस तरह से है तो दोस्तों हमें साइन अप करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर बटन दिया गया है लॉगिन फॉर्म के नीचे तो हमें उस पर क्लिक करना होगा तो चलिए क्लिक करते हैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन न्यू अकाउंट का फॉर्म खुल जाएगा हमें इसमें हमारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है सबसे पहले तो हमें पूछ रहा है फर्स्ट नेम तो हम मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिटेल बताऊँगा तो मैं फ़र्स्ट नेम में टाइप करूँगा एनी नेम और दोस्तों मैं लास्ट नेम में भी एनी नेम टाइप कर दूंगा तो इसके बाद दोस्तों हमें पासवर्ड पूछेगा तो हमें पासवर्ड टाइप करना है जो हमें चाहिए और उसी टाइप पासवर्ड को रिटाइप करना है हमें इसके बाद हमें दोस्तों ईमेल एड्रेस पूछता है कंपलसरी है ईमेल एड्रेस तो हम ईमेल एड्रेस डाल दें हमारा जो भी हो मैं यहाँ पे मेरे चैनल का ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ Royal Touch for you at Gmail dot com इसके बाद दोस्तों हमें मोबाइल नंबर पूछता है तो हमें यहाँ पे हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है जो जिस पर हमें मैसेज रिसीव हो सके दोस्तों इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है डेट मंथ एंड ईयर उसके बाद जेंडर एंड उसके बाद टी शर्ट की साइज़ पूछता है कि हमें किस तरह की टी शर्ट की साइज़ लगती है उसके बाद पिन कोड डालना है हमारे एरिया का और उसके नीचे दोस्तों हमें एक कंट्री सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन देता है मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो चलिए इंडिया देखते हैं इंडिया कहाँ है देखिए दोस्तों ये रहा इंडिया मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके नीचे हमें दोस्तों यहाँ पे कैप्चर दिया गया है हमें कैप्चर रीड करना है उसके बाद में इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है और कैप्चर टाइप करने के बाद में दोस्तों हमें रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों हमें एक हमारे ईमेल एड्रेस हमने जो ईमेल एड्रेस दिया है इसमें हमें एक ईमेल आएगा एक्टिवेशन ईमेल हमें उसमें जाकर एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना है तो हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो चलिए एक्टिवेट करके लॉगिन करते हैं तो देखिए दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं तो हमें यहाँ पे इंटरफेस कुछ अलग दिखाई दे रहा है हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर डैशबोर्ड इनवाइट और भी सारे हैं missions offers player store prizes games gallery profile and log out button हम इस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं zero G N and zero V P ये दो तरह के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों इसमें हम इन दो तरह के पॉइंट्स जमा कर सकते हैं जी एन पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते हैं वी पी पॉइंट के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो चलिए देखते हैं हम कि पॉइंट्स जमा करने के बाद में हमें प्राइजेस किस तरह ऑर्डर करने हैं और किस तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऊपर प्राइजेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक इंटरफेस खुल गया है हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं gadgets electronics and gift card मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करूँगा तो देखिए दोस्तों हमारे पास ओपन हो चुका है 40 जी पॉइंट्स पर हमें फिजेट स्पिनर मिलता है 60 जी पर टाइटेनियम एयरफोन और इसी तरह दोस्तों हम नीचे देख सकते हैं कितने पॉइंट्स पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है wireless mouse 16 G B pen drive और भी है माउस है माइक्रोसॉफ्ट माउस है स्पीकर है क्लिप्स हेडफोन है और माउस है इसी तरह दोस्तों 900 हंड्रेड जी एंड पॉइंट पर हमें गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी और जियामो रेडमी फोर एक्स बारह सौ जी एन पॉइंट पर और ढाई हज़ार जी एन पॉइंट पर हमें पी एस फोर स्लिम मिलेगा इसी तरह देख सकते हैं आप कि कितने जी एन पॉइंट पर कौन सा प्रोडक्ट है तो चलिए दोस्तों हम वापस चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर तो देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से जी एन पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक डेली एक जी पॉइंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती तो वो पॉइंट हम यहाँ पे कलेक्ट डेली पॉइंट पे क्लिक करके कलेक्ट कर सकते हैं या get daily G N now पे करके कलेक्ट कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों हमें अगर इस साइट का इस अकाउंट का गोल्डन मेंबर बनना है तो हमें तीस लोगों को इन्विटेशन भेजना होगा और उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा ये इसे हमारे इन्विटेशन के थ्रू तो हम गोल्डन मेंबर बन जाएंगे तो चलिए मैं कलेक्ट करता हूँ कलेक्ट डेली पॉइंट तो हमारे पास ज़ीरो पॉइंट थे तो देखिए हमारे पास वन जी पॉइंट हो गया तो इसी तरह हम और भी पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं इसमें दोस्तों मिशंस मिलते हैं हमें मिशंस हमने ऊपर देखा था एंड वाइट के बाजू मिशन हम इस पर क्लिक करेंगे देखते हैं हम किस तरह के मिशंस हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चार तरह के मिशंस हैं हमें एक जेन पॉइंट मिल गया है और चार तरह के मिशंस हैं सबसे पहले daily mission extra mission social mission fast mission सबसे पहले तो हम देखेंगे डेली मिशन क्या है और किस तरह के मिशन है देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर देने पे हमें वन जी एन पॉइंट मिलेगा तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं यस और नो में मैं नो दूंगा तो देखते हैं हमें देखिए दोस्तों हमारा आंसर राइट है इसलिए हमारे पास टू जी एन पॉइंट हो चुके हैं हमारा आंसर राइट है इसलिए ग्रीन इसी तरह हम वापस मिशंस में जाके और भी मिशन डेली मिशन तो हमने पूरा कर लिया है आज का एक्स्ट्रा मिशन देख सकते हैं एक्स्ट्रा मिशन में भी दोस्तों यही है कि इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब देने पे हमें वन जी पॉइंट मिलेगा तो चलिए इसका भी आंसर देते हैं इसका भी आंसर मैं नो दूंगा तो देखिए देखिए दोस्तों हमारे पास तीन जी पॉइंट हो चुके हैं आप देख सकते हैं तो थैंक यू दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें तो बाय दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं